жердин тартылышынан улам ар бир нерсеге оордук күчү таасир этет бул күчтүн таасири астында сызгыч ийилет пружина кысылып же тартылат Бардык учурларда таяныч же пружинанын деформациясы пайда болот нерсенин жерге тартылуусунун натыйжасында таянычка таасир этүүчү же токтоткучту созуучу күч дененин салмагы деп аталат нерсенин салмагы адатта п тамгасы менен белгиленет